Вы устали ходить на нелюбимую работу, сдавать свое тело в аренду, получать считанные гроши, ненавидеть себя и свою жизнь, чувствовать безысходность и беспомощность? Хватит, друзья, это терпеть. Выход есть. И выход есть в лучшую, достойную, стабильную жизнь. Смотрите наши ролики, просвещайтесь, торгуйте, обучайтесь, зарабатывайте, будьте с лучшими, будьте с профессионалами. Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики. Смотрите, как можно шикарно заработать денег, да? То есть здесь я сейчас буду закрывать. Так, да, сейчас мы все закроем. Тут у меня с подтверждениями стоит. Все, отлично, отлично. То есть, видите, можно заработать. Счет только пришел, пятитысячный, то есть человек дал. То есть можно заработать без проблем порядка 20% к депозиту в день. Сейчас еще раз я здесь добавлюсь. Еще раз я здесь добавлюсь на 6 лотов. Мы заработаем ровно 20% депозиту. Даже на 9 можно, да. Сейчас он еще ниже сходит. Сейчас он еще сходит ниже. Цель еще не отработана. Так, сейчас я переключу торговлю в один клик. Так, все замечательно. Сейчас будем быстро закрываться. И 20% депозиту, друзья, имея свободные средства, у вас есть возможность получать пассивный доход, не ходить на нелюбимую работу, получать пассивный доход, заниматься, обучаться трейдингу, да и в принципе любому другому делу. Да, то есть я работаю, зарабатываю от 10 до 30 процентов в день мы пилим пополам и вы в шоколаде живете красиво, покупаете все, что вам необходимо, друзья. Так что все обращайтесь, у кого есть свободные средства. Вот. <clears throat> Можно поработать. То есть я, ну, приходит 3-5 тысяч, конечно, не отказываю, но приоритет, конечно, для меня – это от 15 и выше, друзья. Так что все, кто хочет достойно зарабатывать, добро пожаловать. Добро пожаловать. Еще трешечка я здесь добавлюсь. Ну вот. И, соответственно, сейчас мы срубим еще деньжат. Цена у нас пройдет ниже. Так, еще на три лотика. Я здесь добавляюсь. Все. И смотрите, уже вот в этой проторговке я зарабатываю нормально денег. То есть цена пойдет ниже, цену выше не опускают, и цена у нас сейчас будет собирать стоп-лоссы данного диапазона. Рука на пульсе и закрываем хороший, отличный профит. 20% депозиту <clears throat> за короткий промежуток времени, друзья. То есть большинство, видите, отсюда купило и пошел импульс распределения вниз. То есть я вижу, где истинные сопротивления поддержки и где банк обрисовывает для толпы, чтобы ее набрать, и она поставила стопы. То есть все это вы будете видеть и понимать, пройдя у меня обучение. Вот пошел выход. Смотрите, я на 100%, я могу целый день сидеть и показывать, как я скальпирую. Вот. Так что счетов много, нужно сейчас вот это закрыть будет. И переключиться на другие счета. Ждем выстрела, ждем выстрела вниз. Так, ну вот он намечается выход. Пока он на минутке отскакивает, сейчас будет простреливать диапазон вниз. Все, пошел выход, друзья, видите, пошел сбор стопов, и я закрываю, я закрываю профит. Итак, сделано 20% депозиту. Имея 5000 долларов, сегодня вы, вы заработали себе 500. То есть 50 на 50. Так может быть каждый день все одинаково, каждый день происходит, и мы знаем, у кого мы забираем деньги и куда цена выйдет из проторговки. Всем профитов, обращайтесь, друзья, по поводу доверительного управления. Есть телеграм-канал мой личный, есть почта. Можете писать на почту, можете писать в телегу. Приходите профессионально, достойно обучайтесь. Всем пока.